merosi alloh taolo qur'oni karimda bayon qilib qo'ygan ochiq oydin hammasi kim qancha oladi ayol qancha erkak qancha oladi bu qur'oni karimda niso surasida hamma hammasi bor taqsimoti bo'lib qo'yilgan bu alloh taoloni ilohiy hukmi buni hech kim o'z öz o'zicha bo'lib berolmaydi qarang bo'lib bergan taqdirda ham bu hisobga o'tmaydi bu chunki faroiz ilmi farz ilmi hisoblanadi meros ilmi ham qarang alloh taolo qur'onida yusikum yusikumullohu fi avladikum ya'ni farzandlaringizga farzandlaringiz borasida sizga vasiyat qildim qiladi ya'ni buyuradi deydi alloh taolo nima qiladi vasiya e, insonlarga vasiyat qilishni buyurishni o'rgangan vasiyat qildim buyurdim deyapti demak bu alloh taoloni hukmi shu ekanki har bir insonga bir o'tib ketgan yaqinlaridan keyin meros olishlik haq huquqlarini qur'oni karimda nima qilgan alloh taolo bayon qilgan ekan qarang meros so'zi lug'atda moddiy yoki ma'naviy boylikni merosxo'rga ko'chib o'tishini bildirar ekan qarang lug'aviy ma'nosini o'rganadigan bo'lsak ko'chib o'tish merosni boshqa qavmi qarindosh yaqinlariga ko'chib o'tishligi bu meros deyiladi deydi islomda meros taqsimoti ilohiy taqsimot hisoblanadi hozir aytib o'tganimizdek alloh taolo qur'onda zikr qilgan bu ilohiy taqsimot mana alloh taoloni oyatini eslatib o'tdik bi fi avladikum mana shu oyatni eslatib o'tdik bundan boshqa oyat oyatlarda ham meros haqida gapirilgan qarang meros taqsimoti haqida gapirilganki alloh taolo o'zi belgilagan asosda meros taqsimotiga rozi bo'lganlarga ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarni va'da qilgan alloh taoloni oyatiga qarang amal qilgan insonlarga jannat bor qanday jannat ostilaridan anhor oqib turadigan jannat borligini ham aytib o'tgan deydi qarang mana aytyaptiki niso surasini o'n uchinchi oyatida audu billahi minash shaytonir rojim تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم أنا شلر الله حدود chegaralaridir kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa uni ostidan anhorlar oqib turadigan bog'larga jannatga kiritur ular u yerda abadiy bo'lurlar bu ulkan yutuqdir deydi bu eng yaxshi yutuq mana shu ekan Allohni faqat chegaralarga itoat chegaralarda turib itoat qilsak bo'ldi ekan qarang bizni ana shunday mukofotlar bilan nima qilar ekan mukofotlar ekan qarang shuning uchun alloh taolo bizga har ibodatimizda nimaiki ibodatimiz bo'lmasin hammasida mana meros masalasi namoz masalasi zakot boshqa va hokazo ro'zamidi hammasida itoat qilishimiz kerak o'zi aslida shu biz bo'yinsunishlik biz vazifamiz bo'yinsunmoq eginmoq qul demishda deydilar so'folar bobomiz bo'yinsunishlik egilishlik bu qullik haqiqatda qulmizda biz ollohga ollohni qulimiz hammamiz o'z nomimizdan abdullohmiz hammamiz ollohni quli degani abdulloh degani hech kim ayta olmaydi man ollohni quli emasman alloh taolo yaratgan hamma narsa allohga qullik qilish kerak bo'yinsunish kerak ekan qarang